Då ska vi avsluta detta med att se när vi får komplexa rötter. Här har vi en ekvation. y bis plus 2y prim plus 5y ska bli lika med 0. Då tar vi fram den karaktäristiska ekvationen som ser ut så här. r i kvadrat plus 2r plus 5 ska vara lika med 0. Vi löser den här med PQ-formeln. Det blir ett plus 2 här. Det blir byta tecken så halverar det så får vi minus 1 där plus minus roten av minus 1 i kvadrat och här står det plus 5 och då blir det minus 5. Det blir lika med minus 1 plus minus roten av 4. Roten av minus 4, det här kommer att få en komplex slutning. Så lösningen blir minus 1 plus minus 2i. Det vill säga R1 är minus 1 plus 2i och R2 är minus 1 minus 2i. Och då när vi har komplexa rötter så ska han sätta den här formeln. Y lika med E upphöjt till AX gånger A cos BX plus B sin BX. Där R är lika med det här A plus BI. Det vill säga A är i det här fallet den reella delen. Det vill säga i det här fallet är det minus 1. Och B är alltså det som står framför I. I det här fallet är det tvåan. Så att sätt vid det här så kommer vi få då A1 det var ju minus 1 så vi byter ut alla A mot minus 1 så det blir minus x här uppe B1 det var ju tvåan så vi byter alla B mot 2 där ska vi sätta 2 och där ska vi sätta 2 alltså har vi att Y är lika med E på ett minus 6 gånger A cos 2x plus B sin 2x så här är den allmänna lösningen. Vi har inga villkor här så här har vi den allmänna lösningen. Och det här är det absolut sista vi ska gå igenom på den här kursen.